Muhtarashiga bayramni qarshi Jo'raqulov shahri Asli Muhammadga. Telefonlik bilan Qara. Avbakir. Tepa zahvat obolaver deymanlar. Tepa zahvat qisib olgin, hissasi qilmaydi. Qiso tepa zahvat. Ana shuni. yurgizib, yurgizib. Pastikalar ishlash kerak oyoqlar, oyoqlar, ha, oyoqlar. Avlod azdi, yigit. Ne qara, ey. Mana ichidan u. Sayariq. Tanbeh rasmi yaxshilik baloni. Bulardan keyin tayyorgarlik Oti Abdullayev Azbek Bahriddin Mahsud. Isitma. Qo'lini ishlab, qo'lini ishlab. Yurgizib, yurgizib, hop. Kurash. Tayyorgarlik kursin. Xudoy qo'llab. Diktor Abdullayev. Abakir. Ya E, menga qara, ey. Ey. Ey, ha bak, mana tepas, mana tepas. Qo'lini pastga bosib shu, o'ng qo'lini ishlab olgan o'zing tutayotganga. Ana shu o'ng qo'l pastga bosib ishla endi, ana ishla. Tipar ishla endi. Ana shu bo'ldi, bo'ldi, pastga bosib tasha. Oh, kurash kurash. Mana, mana bu. Yaxshi kurash o'g'lim.